În seara asta o să-ți improvizez despre a conștientiza. Mulțumesc, Cristina, pentru verb. Um, m-am uitat în DEX și sunt uh, vreo 10 rânduri a conștientiza, a face cunoscut, a face să devină conștient. În afară de astea, nu sunt alte explicații în DEX. Mi se pare interesantă uh, o metaforă. Uh, conștientul știi că e 3%, 97% subconștientul, ceva de genul din psihologie și îmi imaginez că a conștientiza <clears throat> este a salva din subconștientul ăla măreț unde nu știi nimic din ce ți se întâmplă, a salva un gând, a salva o stare, a salva și a o trece în conștient, de unde știi ce se întâmplă. Eu uh, practic uh, medicină germanică uh, și acolo se spune că bolile vin din subconștient, deci din marea asta mare. Așa că a conștientiza, câteodată mi se pare că înseamnă a te însănătoși. Pentru că îți explici foarte clar de ce ți s-a întâmplat un lucru sau altul. Pentru tine ce înseamnă. Ciao!